The King of Fighters 94 Saudações, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos começar um novo projeto e jogar toda a saga The King of Fighters. E eu vou escolher o time da Coreia. Se não bastasse esse jogo ser extremamente difícil, esse jogo não permite editar os times. Então para eu poder jogar com o Shang, que é o meu salva-fichas, eu vou precisar jogar com outros dois que eu não sei jogar. E a primeira luta é contra o trio do Japão. Começando por Kyoko Zanagi. Vamos lá. Isso, bolada nele. Ah, um já foi. Está para lançar o The King of Fighters 15. E foi anunciado que sairá ainda esse ano. E agora, Venemaru. E o cara. Não pode vacilar, isso é difícil. A ideia é jogar todos eles até o lançamento do 15. E fora! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, Goro Diamond Ah! miserável! Nossa, escapou! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Pegou! Isso! Beleza! É isso aí, o primeiro trio já foi. E vamos para o próximo. E agora, os Warriors. Contra trios difíceis tem que ser o Shang. Não esqueça de deixar seu feedback. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Brasil! Começando por Raiden. E agora, Clark. E o cara aí tá se achando super-homem. Toma! E agora, Ralph. Ou, ou como diz o narrador, raro. E o cara tá se achando Rambo. Toma! É isso aí! Vamos pro próximo! E agora... Mirror Match! Coreia contra Coreia. Muito bem, vou jogar com o Kim. E deixar o Shank por último pra salvar a ficha. Vambora. Vamos lá, King contra King. Vai, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta. Gilson. Beleza! E agora, Shui! Gilson dele! Isso! Ah, cai dentro! Ah! Ih, agora o gordão, hein? Ah, miserável! Vai, vai, vai, vai! Toma! próximo. E agora o trio das garotas. England. Eu vou escolher o Choi. Começando por Yuri. Lembrando que se terminar com o especial, rasga a roupa. Beleza! <laughs> E agora, a música que desmonetiza os nossos vídeos. Mais Shiranui! agora Kim! Toma! É isso aí! Vamos pro próximo. Ih, olha o Rugal aí. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga a continuação? Então, não esqueça do like. Aproveita e comenta qual é o seu salva-fichas. ria enquanto ainda pode. E agora, o trio dos Estados Unidos. Vou escolher o Kim. USA! USA! Começando por Heavy D. Vai lá, Kim. Toma! E agora Brian! Beleza! E fora! E agora, Lucky! Gilson dele! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que beleza! É isso aí! Viva para o próximo! E agora, os Psycho Soldiers! Começando por Atena! Vai! Vai, segura essa menina! agora sou Sei lá. Toma! E agora o velhote. o cara aí. Toma! Isso, continua bebendo. <laughs> Se beber não lute. E agora o trio do Fatal Fury. Ih, esse é difícil. Bota o gordão. começando por Terry. Nossa! Ah, moleque! Passou por dentro da magia. Olé! Muito louco! E agora, Joe! Isso, bloqueia. E agarra. Dois personagens de comédia se enfrentando. Já era. E agora, Andy! Toma! Beleza! E agora o trio do Art of Fighting! Barça, Começando pelo Robert, ou como disse o narrador, Loba. Toma! E agora, Takuma! Vai! in the Johnny. Acabe com ele. Ah, eu não sei jogar com ele. Nossa. É isso aí. E agora Rio. Vai pra cima dele. o gordão que vai ter que decidir a parada. É, como eu disse, esse é meu salva-fichas. E agora, vamos para o chefe! os personagens do Street Fighter lá no fundo. <laughs> a SNK zoando a Capcom, né? Vamos lá, hein? Todo cuidado é pouco. Vou começar com o Shoi. Tentar arrancar o máximo de vida com o Shoi. Que é o que eu menos sei jogar. Toma! Ah! Miserável! Vamos lá, Kim! Pra cima dele! Olha o combo! Vai, vai! Vai, falta um hit! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! que é isso? Nocaute duplo! É, o gordão que vai ter que decidir a parada. Vamos nessa! Vai, vai, vai, vai, vai! Bolada nele! Não! Pra lá, maldito! Isso, pega ele! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Isso, pegou! Vai, falta pouco! Conseguimos! Ah, moleque! Tô falando, respeito o gordo. Não esqueça de deixar seu feedback, lembre-se que eu leio todos os comentários. Se você quiser ver outros vídeos de The King of Fighters, é só acessar a playlist correspondente que vai estar aqui no card.